ينتظر هذا الخبير في الفلاح والمستثمر منذ 17 يناير كانون الثاني الماضي موعد أول تجربة زراعة السلجم الزيتي في الجزائر ونحن على بعد أسابيع قليلة لانطلاق موسم الحصاد بمنطقة عينزال جنوب ولاية سطيف شرقي الجزائر وتنبؤات بإنتاج وفير وناجح فاق كل التوقعات بعدما توحدت الجهود والخبرات لتوفير الظروف اللازمة لنجاح مثل هذه الزراعة زراعه السلجم الزيتي هذه زرعناها يوم 17 جونفي راهي ناجحه الله يبارك يعني 100% آه، ممكن الا كتب ربي شهر رانا عندنا موعد باش نحصدوها يوم 19 آه، جوان تكون ان شاء الله الا كتب ربي المردود تاعها يكون يعني انا متوقعين يكون اكثر من 20 قنطار اكثر اكثر من 20 قنطار ثلاث هكتارات من السلجم آه، الزيتي زرع وسقيناها بالسقي التكميلي والحمد لله اليوم راهي آه، عطاتنا نتائج آه، جد جد مرضيه مؤخرا في خمسة في 17 جونفي من المفروض تزرع في اكتوبر من 15 حتى نوفمبر برمي نوفمبر هناك راح تعطينا مردود اكثر من هذا واليوم رانا هذا المردود هذا رانا راضيين به يعني 20 قنطار ولا 25 قنطار في الهكتار غير ربي يعني يتطلب مواد عضويه خاصه مواد عضويه اسمها آه، الغبار مخلفات للحيوانات ونزيدوا لها لي زونغري المواد الكيميائيه والمتابعه على الحشائش آه، وراح تعطينا ان شاء الله يكتب ربي آه، منتوج وفير يعني ما شاء الله صلحت لنا في ولد سوف صلحت لنا في في بسكره صلحت لنا في سطيف سطيف جنوب وسطيف شمال وصلحت لنا في في في في قلمه صلحت في تفسكيكدا صلحت في يعني الله يبارك في الجزائر كامله ولكن كل كل بلاصه وقتها اللي تزرع فيه برك هذا مكان كان واعطت لنا نتيجه الله يبارك ما شاء الله